कैसे जाऊं मैं यहाँ से तेरी आते यहाँ पे अब तो आजा तू कहीं से मिलने मेरा दिल कहीं लगे ना तेरे बिन भी क्या ये जीना अब तो आजा तू कहीं से मिलने मुझको फिर हंसना सिखा दे अपनी बातों से मुझको हंसा दे आजा अच्छा, मुझको फिर जीना banana. सपने देखते मैं जाऊं तुझको हर जगह मैं पाऊं अब तो आजा तू कहीं से मिलने मेरी दिल से ये दुआ है तुझको रूबरू बुलाए अब तो आजा तू कहीं से मिलने मेरी बाहों तुझको बसा आजा तुझको फिर अपनी बना लूं अपनी बातों से तुझको हंसा दूं आजा तुझको फिर जीना सिखा दूं अकेले